dia 22 de outubro. Nós ocupamos a Cinelândia. Nós ocupamos a Cinelândia. E fizemos dela. E fizemos dela. Que ela deveria ser. Uma praça. Uma praça lugar aberto, um lugar aberto para debates, para, debates, para todas as pessoas, para todas as pessoas, e não só para os passantes, e não só para os passantes, mas para os videntes também, mas para os videntes também. Essa tem sido, essa tem sido a melhor experiência da minha vida. il problema è che effettivamente si tratta di una, tratta di una cosa talmente nuova che diventa eh, anche difficile definirla, no? Cioè, ci, si possono solo fare degli approcci, dei tentativi così di descrizione. Quello che mi sembra assolutamente importante in primo luogo è la critica della rappresentanza e anche della rappresentanza prima di tutto nel movimento, aggiungi che questa è una delle ragioni per le quali mi sembra che un intellettuale che viene da fuori possa parlare all'interno di una situazione che è una situazione nelle quali si combinano strati sociali diversi, eh, persone che vivono in realtà un'esperienza completamente nuova, probabilmente c'è una, appunto dentro questa, dentro questa nuova situazione c'è un lavorio che, che, che, produce non semplicemente nuove idee, perché probabilmente ci sono nuove idee, ci possiamo sentire un po' dappertutto, ma ormai, ma soprattutto produce una cosa assolutamente fondamentale che è un nuovo metodo, questo stare insieme e da questo stare insieme cominciare a costruire non delle maggioranze, non delle organizzazioni fisse, ma dei momenti di consenso, dei momenti di forte compartecipazione che possono rinnovare la, la struttura stessa dell'espressione dell politica. Questo mi sembra una cosa assolutamente essenziale, che si è posto veramente in maniera problematica il problema della rappresentanza, non semplicemente in relazione a quelle che sono le Holy Spirit. sociale che si deve fare, si, dovrebbe fare ormai nei confronti delle grandi potenze finanziarie, un crollo quindi complessivo veramente di tutte quelle che sono le forme nelle quali fino a questo momento le costituzioni si sono date all'interno del ciclo di finanziario. Aqui não temos ricos, não temos pobres, aqui não temos negros, não temos brancos, aqui não temos ninguém melhor do que ninguém, não temos líderes, todos somos líderes como já foi falado. Todos que estão aqui sabem, no mínimo, que nós estamos aqui para uma sociedade melhor, por um mundo melhor. Risposta generale a quella che è una crisi del capitalismo globale. Questa è la cosa che diventa estremamente importante, sempre più importante. Cioè, qualcuno dice sono il, veramente l'uno si è diviso in due, cioè la capacità capitalistica di unificare società e sviluppo eh, si è spezzata in due, la capacità dello Stato di far funzionare legge e, consenso alla legge, adesione alla legge si è, si è spezzata in due, la rappresentanza che era il canale fondamentale per cui le espressioni della volontà popolari si formavano in istituzione, è saltata in due. Cioè c'è una crisi che è una crisi profondissima che passa dal politico al sociale, alla, diciamo, a quella che è l'etica sociale, alla vita, alle forme di vita e questa è una cosa che è assolutamente centrale in tutto il movimento e che è stata apprezzata in Spagna prima di tutto. E vada bene, è stata apprezzata in Spagna con una valutazione molto forte, prima di tutto nei confronti delle forze di sinistra, no? Ma in Spagna c'è stato questo grande fenomeno che è stata la vittoria di Zapatero alcuni anni fa, è stato proprio il contributo che avevano dato forze che non stavano nella, nella lotta politica normalmente, che non volevano chiamarsi socialisti, ma che però hanno pensato ci potesse essere un rinnovamento possibile questo tradimento, il tradimento che è avvenuto poi di questa, di questa linea è stato qualcosa di estremamente importante, quindi la rottura proprio del nesso costituzionale e rappresentativo intero. E questa è la cosa che è la più importante di tutto che sta avvenendo. Cioè è possibile probabilmente formare forme di convivenza democratiche, più democratiche, che vanno al di là delle costituzioni borghesi che noi conosciamo. vai reafirmar essas ocupações. A gente quer fazer um calendário de atividades variadas, cultura, política, discussão, artesanal, todo tipo, todo tipo. Só que, só que a gente precisa, a gente precisa da participação de todos. Da participação de todos. Barcelona e outros lugares é, possível como encontrar como um limite. Você acha que qual é o limite ou, ou, ou quais são os passos seguintes que os movimentos têm agora de auto-organizar? Eh, como, como está o limite? O que... Secondo limite é um limite, quase, limite quasi, questo momento, qui si tratta di un grande movimento iniziale che lascia evidentemente che non ha ancora fissato quelle che sono le sue forme future, ma l'importante è l'attualità, è il momento in cui si muove ora. Per esempio tutto il movimento Rajano No Global no? aveva posto al suo centro la tematica della partecipazione, però non era riuscito a dare una forma specifica alla rappresentazione. Pensa all'importanza che hanno le campada no? oggi dal punto di vista della trasformazione proprio della politica E questo, è, secondo me, qui c'è un modello che non è più un modello, eh, diciamo, arcaico, no? ecco, ma è un modello completamente nuovo nel quale dico, tu, tu, scopri che, per esempio, so, l'economico, il politico, il, eh, il passionale, l'affettivo, il razionale, tutto quanto esattamente come è avvenuto nel lavoro si cominciano a ricombinare. Oggi dico, noi ci troviamo in una situazione di rivoluzione, non completa, completa dal punto di vista, dal punto di vista produttivo, ma questa, questa, questa rivoluzione produttiva nella quale eh, gli affetti, i linguaggi eccetera no? sono diventati centrali, no? tutta l'immaterialità del lavoro è diventata enorme, ecco tutto questo oggi lo ritrovi anche nelle forme politiche, in queste forme politiche nuove della Campanas, è una cosa assolutamente eccezionale, assolutamente importante da prendere come modello, prima scherzando si diceva nei soviet del postmoderno, no? che vuoi, no? Ecco, ma è effettivamente qualcosa del genere, è una forma per e qui a questo punto si tratta di capire come si riuscirà a trasformare questo non in movimento politico partitico, ma in movimento politico costituzionale a trasformare le Costituzioni, a, a ricomporre, il, il, il ma a rimettere la capacità di sviluppo sotto il politico, non sotto, sotto la nostra volontà, di, di, sotto le finalità di benessere, di, di, di welfare, di, felicità, no? se vuoi. Ecco. Siamo no Facebook, siamo no MSN, siamo seus amigos, seus parentes, somos seus amigos, seus parentes. Vamos fazer de aqui, vamos trazer isso aqui, mar de barraca. Mar de barraca. cosa si combina? C'è questa crisi di fondo e c'è questa crisi di fondo nella quale anche i mezzi di comunicazione nuovi sono decisivi, nel senso che non danno più al capitale la possibilità di dominare i mezzi di comunicazione. Una volta il capitalismo era fondato sul fatto che aveva la capacità di organizzare il capitale variabile o se non si vuoi la forza lavoro. Oggi la forza lavoro si è, si è acquisito una serie di mezzi che sono pochi, sono diventati soli. Quindi anche nella crisi c'è questa nuova capacità di comunicazione, ma la cosa assolutamente fondamentale è stato del movimento e non solo dal punto di vista della comunicazione, in quanto comunicazione di concetti, di sapere, eccetera, ma soprattutto in quanto comunicazione di movimento. La cosa estremamente importante è il fatto che se la polizia attacca in 20 minuti, in mezz'ora, ti arrivano 10.000 persone a difendere la campana questa è la cosa che diventa fondamentale, cioè c'è questa mobilità interna proprio dei, dei, comportamenti politici, dei comportamenti di lotta che diventa, che diventa centrale. Dopodiché evidentemente bisogna, bisogna, andare a fondo, studiare. Farebbe la pena che anche qui cominciassero a farsi delle commissioni no? che lavorano attorno a ciascuno di questi temi, a come ci si, a come ci si mette assieme, a quali, in quali momenti si sviluppa la comunicazione esterna, che cosa si dice in generale agli altri, soprattutto questo enorme problema no? che ormai esiste per tutti i movimenti a livello mondiale, ma che qui si presenta forse in maniera ancora più, più forte, no? il contatto tra nuove elite eh, politiche del sapere eh, e gli studenti, gli intellettuali eccetera, e i poveri. Questo problema della congiunzione con i poveri diventa assolutamente centrale, fondamentale e qui proprio perché la povertà è massima, proprio perché queste società sono società che sono state eh, strappate proprio in maniera così, qui diventa assolutamente centrale, fondamentale. Questo è un problema che è molto più forte di quello che si sente in Europa, anche se in Europa indubbiamente è importante, ma qui evidentemente c'è proprio <laughs> qui sono veramente fatti, sono problemi che pongono di una tematica rivoluzionaria. Poder do povo! vai fazer o mundo io sono semplicemente molto convinto che questo processo continuerà e continuerà a lungo, continuerà qui, continuerà in Europa e probabilmente speriamo che si apra anche in Cina. Insomma, no? Speriamo. Grazie.